Drama Penthouse telah menayangkan episode terakhirnya pada Jumat malam dan benar-benar memberikan kesan yang sangat luar biasa bagi penonton. Episode 14 drama Penthouse ini sebelumnya berhasil membuat penonton mengira jika ending drama ini akan menjadi sebuah ending yang bahagia. Karena kehadiran Sim Suryon pada saat konser Berona yang membuat semua penonton berspekulasi jika Sim Suryon benar-benar hidup dan selamat. Namun ternyata itu semua hanyalah bayangan dari Sim Suryon saja yang menjemput arwah Logan Lee. Sim Suryon ternyata benar-benar meninggal saat terjatuh dalam danau tersebut, dan yang paling mengejutkan Sim Suryon ternyata memang telah merencanakan semua itu karena merasa bersalah kepada Na Egyo, Oh Yun Hee, dan Ha Yun Chul yang telah mengorbankan dirinya untuk membantu Sim Suryon dalam pembalasan dendamnya terhadap Jo Dante. Sim Suryon merasa bersalah karena menggunakan mereka selama ini untuk melancarkan misi balas dendamnya tersebut. Mengetahui jika Sim Suryon benar-benar bunuh diri dan meninggal di danau tersebut sama seperti Oh Yun Hee, membuat Logan Lee menjadi depresi dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Logan Lee akhirnya meninggal dunia karena Sim Suryon yang sangat ia cintai. Pada konser Berona, Sim Suryon akhirnya menjemput Logan Lee dan membawanya ke surga. Drama Penthouse pun berakhir pada scene saat Logan Lee dan Sim Suryon melewati terowongan yang menghubungkan dunia manusia dan dunia roh. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian cukup puas dengan ending dari drama Penthouse? Menurut drama update ending dari drama Penthouse sudah cukup baik dan membuat kesan yang sangat luar biasa. Ending drama Penthouse cukup realistis dengan kehidupan manusia, di mana tidak semua hal berjalan dengan bahagia dan selalu saja ada hal yang membuat sedih. Sama halnya dengan drama Penthouse, yang memiliki akhir yang bahagia dan juga menyedihkan. Kebahagiaan terlihat pada semua anak Hera yang akhirnya memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Sokhun dan Berona berhasil mengadakan konser di Simun Art Center. Sokyung menikmati hidupnya yang bebas dengan bekerja paruh waktu. Jenny akhirnya kembali bertemu dengan Min Hyuk yang telah menyelesaikan wajib militernya. Kemudian Kang Mari bekerja menjadi asisten ketua Song dan menjalani hidup yang bahagia. Sementara Sang Ah juga akhirnya menjalani hidup sesuai dengan keinginannya tanpa ada tekanan dari Kyu Jin dan mertuanya. Kebahagiaan mereka semua terlihat saat konser tunggal Berona di Simun Art Center. Namun di balik kebahagiaan itu, ada sebuah fakta menyedihkan karena ternyata Sim Suryon, Oh Yun Hee, Logan Lee dan Ha Yun Chul memang benar-benar telah meninggal dan telah hidup bahagia di surga. Hal ini bisa terlihat dari Sim Suryon yang berdandan seperti Egyo menjemput arwah Logan Lee untuk dibawa ke surga. Sim Suryon dan Logan Lee juga akhirnya bahagia bertemu dengan Oh Yun Hee, Min Sol Ah, Ha Yun Chul dan Egyo di surga. Begitulah akhir dari drama Penthouse yang memberikan sebuah kesan yang luar biasa buat para penonton. Bagaimana menurut kalian?